प्यार के निशानी दे हम पायल तोहरा पाँव में मिले खातिया जइहा पलमुआ के गाँव में मिले खातिया जइहा पलमुआ के गाँव में